ей нұрбек мақ жүрші қай жүн жөнелдің ей салон барып кеш керек болды деді қайра бар бара береді осы салон ғой э? ей қарашы қашым өсіп кетті қашым тәрдіріп, анан кирпигим да жоқ қалды, кирпик коюп анан чачым кырктырып келейин жок дегенде тажаттың ғой мә алдағы ішінде ақ бар бір жолы тіліңді да келе. бере турган акчаң жөн эле берчи эй эле а баса айгерим башыңды кестире кел Thank you.